Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я хотел бы представить вам свою новую песню, которая называется «Любимый край». «Любимый край» — это песня тоска по тем местам, в которых ты давно не был. Я в Нелидово уеду Лишь на пенсию пойду Без Нелидова, ребята Не дышу и не живу Суета мне в Подмосковье Отдышаться не дает Я в Нелидова уеду Если только повезет Леса, поля тверские, озера, зеркала. Хоть здесь я не родился, любить буду всегда. Пройдусь я по тропинкам, где воздух чист и свеж, Душа вернулась к жизни пробив в унынье брешь. А в Нелидово, ребята, уж полгода не бывал, И теперь тоскую сильно по прекрасным тем местам. Я сказал вам откровенно, Хочешь верь, а хочешь нет, Что земли другой прекрасней Для меня, пожалуй, нет. Леса, поля тверские, Озера, зеркала, Хоть здесь я не родился, Любить буду всегда. Пройдусь я по тропинкам, Где воздух чист и свеж, Душа вернулась к жизни, Пробив в унынье брешь. Вот такая песня. Всего доброго, до свидания. До новых встреч.